Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV. Bombeshell TV. Eza bombe te. Eh? So meli bombe boye bato bakokita boye. Na biso tomatisa bato yango totie bombe echelle. Bombeshell TV. TV na yo, TV na nga, TV na biso. Basabona kaka. Basabona kaka. Mwana mama, omoni makopi ndo sabona na nzoto atan Georges. Abala yo te. Osabona na nzoto atan soki soki Jean Didier soki atan Junior. Abala yo te. yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na sabone basangana ete mpasi nazalaka mpo ngai na bango toyokaka na te esi tolongwa esi nalongwa soki lingi tala ngai tala ngai na bombe 7 tv eh, eh. baza mtima Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne Boubachet TV, Glody Latoundra, la vôtre, j'espère que vous allez bien. Avant la bande émission, il faut appeler Sambote na ba Oyoyanga, il faut appeler Sambote na bato balingaka Glody Latoundra. Là, je salue directement l'honorable Jikoko, respect à toi, Jikoko Mulumba, Soso Yamboka, Soso Pembe, Mwana ya ba maman, Mwana ya ba papa, Mwana ya bilenge, en tout cas, motema ya ba maman ya ba papa ya Kingabwa, l'honorable Jikoko Mulumba, respect à toi. Je salue aussi hein, Jeffrey Tatou, le meilleur tatoueur de Bruxelles. Likolo nango na bakisi la main magique Musala Kitoko, mon partenaire très très privé, mon manager Yannick Dijas Condol, tonton Choupol depuis quelque part, je te salue. Toi qui me regardes, oza na posa ya sécurité, oza na posa ya protection. oza na posa ya gardinage oza na posa ya intervention nayebisaka bino société ezaka moko likodi protège Et pas ya boubou liyongela. Ozala déçu ta, c'est le travail qui prime et c'est le client qui est roi chez ya boubou liyongela. Alors mikolo na komi na ba mama ya valeur, ba mama Paris et eh, euro. Eh, ba mama ya Belgique et eh, euro. Ba mama ya Londres et euro. Ba mama nde basalaka biso tozala. Mwana afingaka ba botis, mwana makaba mama umela tina. Lodi la tunda komi ni mwana ba mama. Na Loana na pesi na nga mbote na mwasi mikolo elle me fait tellement du bien une maman qui est très douce hein? une mère qui asololaka bien là il faut conseiller elle te conseille maman lila mikondo depuis quelque part ma maman chérie mwasi ya mokusa pembe hmm? mama ya bana mama ya bana ebele mama ya badija scandole mama olila mikondo je te salue un grand respect à vous ba femme na nga de valeur ba mama na nga ya France là je parle de maman Chantal Zonga la mamie dit Evana hein maman Chantal Zonga donc on l'appelle mamie mais on pèse à basse pas bala tundra on la ramu ba benge mamie mais bamare wana toyebi te bazolite na biso kaka boye mwasi ya solo mama chanta donga mwasi ya kilo talaka une mare qui me dit soki oza mokati mbila te komata nzete ya mbila te mpo osala nini okweya ba jaloux ba yoka douleur hein ba jaloux ba sa boye hmm. maman Chantal Donga Mamie Chantal Donga la mamie de Ivana la mamie de Ivana mamie Chantal Donga ba jaloux ba yoka douleur mokati mbila nda mataka nzeta mbila ah mokati mbila te komata nzeta mbila te hein. les jaloux vont maigrir là quand je parle de jaloux vont maigrir je vois directement hein. Rebecca de Panama ça maman Rebecca de Panama Mwasi kitoko, mwasi penza il y a ces personnes que Dieu a pris le temps de créer hein, hein bien bâti et tout ça donc voilà. Hmm? Mwasi moko elle est pas trop elle, elle n'aime pas les artifices. Baso baboya na bango barti bango bazalaka na beauté naturelle. Hmm? Maman Rebecca de Panama. Saute zuye na vie na yo. Bato kwa ba maman mami Chantal Donga. Bato kwa ba mami ba mami patience Chanda. Otie bango na vie na yo. Bon ba makayabo eleka mungwa te. Et na bato mosusu otie bango na vie na yo makayabo eleka mungwa donc amemeli yo biloko ya ngayi na vie. Mami Chantal Donga, Rebecca de Panama en tout cas que l'Eternel vous benisse abondamment maman. Nzambe asala bino bolamu kozala na bino pembeni na ngai. Boa bakayabo eleka mungwa te. Bopesi nga kimia. Bosolola tellement bien. Alors toi qui me regarde n'hésitez pas de vous abonner. Moni ba image ya kitoko. C'est chinois. Hein? China noir en tout cas. China noire ba mbote na yo. Ba mbote bisika ozali mutu osalaka ke ba image oyo ezala kitoko kaka nde bomoni euh n'hesitez pas de vous abonner d'abord de partager mes videos de liker pourquoi pas ba suggestions ba remarques sont le bienvenu ba nungu nungu ezo leka na internet hum ba nungu nungu ezo leka na internet internet eza eglise te nde ba lobaka tolalaka tokolamukaka makambo ezalaka na internet on dort on se réveille ma ezalaka internet on dort on se réveille kuna manikia salakibou manikia je rappelle que avant la banémission nanga se ma mère solo l'année très bien mais analyse non ça la lélo je n'ai pas de problème avec Maniki. Ok Je suis, je rappelle toujours que je suis au milieu village mami chantal dionga kozala no pembeni na ngai ezwaka mpo oleka mungwa te a makayabo eleka mungwa te kozala no pembeni na yango opesi nga kimia en dor en se réveil ya des problèmes en dor en se réveil makambo ezali en dor en se réveil makambo ezali toyebi te tosala nini tolali tolamuki excusez moi je cherche une vidéo là Tolali tolamuki makambo ezali alors avant na kota na makambo oyo boyebi ke ba problème ezo regle entre Carine ya mado euh et ya Gabriel je vais faire un peu ma petite analyse na bengaka yango que c'est ma petite analyse na olinga vraiment J'espère que bolandaki ba video ya Manicke oyo aza ko se plaindre pour na voyage à Kisindjora. Je vais faire ma petite analyse, ça ne concerne que moi. Dans mes analyses, na finga te. balakisa yango te ba mami chantal donga ba rebecca de pana masalisa yanga il ne faut pas il ne faut pas insulter dans tes dans, dans tes euh, na ba analyse na yo il faut être bref il faut être au milieu du village tout ça à 2022 il y a de ces comportements qu'on doit changer il y a de ces clashs il y a ba haine musu photo tika je rappelle que bato ba otala ngai manike de John na landai makambo lobaki nazolu quand on a téléphone en fait téléphone est bugué un peu na landai makambo lobaki tu t'es plaint pour le voyage de Kisindjora en t'entendre mère en t'entendre toyoki pasi en t'entendre esali vraiment pasi na lobi oh, mère azolela boye ndeni mère oyebi eloko nangi nayebisa yo koloba ke ozalaka na haine ya héritier wata makambo oyo nyonso olobi en fait mère ya ces choses que tu as dit na 2022 c'était pas important pour moi c'était pas important pourquoi de un de fois, il faut se donner une certaine valeur de la vie. Ça Maman, à un moment, un million de vues. Osa maniquer. Osa aller dans hôpital vidéo en Nathalie. Osa aller dans l'hôpital. Mais pourquoi tu t'es donné de la peine Je sais que c'est ton gagne-pain sur le YouTube, tu dois faire ton travail. au moment où mobali no akufaki oui paix à son ame ça fait très mal tomona yango mpe na mosala oyebi ke mwana no azosala quelque part mpo na gagne pain au moment boa na problème oyo esekoue yo meme patron alongoli na mosala ça fait mal mais qu'est ce que tu devais faire en tant qu'une mère est ce que est ce que la vraie cause c'était kisindjora balongolaki babia prince babia na mosala ozwaki temps ya koluka héritier wapa héritier wata plutot Etant qu'une mère, ah mwana na nga ayembaka bien. Mwana na nga asalaka musique mais papa alongoleli nga mwana na heure likambo somo boye ekomeli biso problème yango eza nini? J'espère que olinga ozala na réponse. Mais que peut-être soki ovandaki na coin na yo Prince Babi alingaki a se suicider, aye koloba oyo a rapportaki mais tu ne sais pas c'était quoi la vraie version. Ovandi oyini olobi ozalaka na haine. Manike faut faut faire attention dans les propos que vous yinisaka na internet parce que ça reste ce sont des archives hein. Etikalaka. Inge Nzinga Dollar Rouge hein? Mes salutations à toi les full boss. Etikalaka, tu ne peux pas dire au grand jamais kozalaka na haine à mutu. Non! eza na biloko moko so osali je sais pas après haine à mutu mutu azala na haine à mutu l'accident c'est une personne qui est prêt à faire du mal ou peut-être toemployaka bamo même si biso tosala na biso français te dofa toyebana na biso basignification te oza près ya osala heritier mabe parce que ozalaka na haine alongola prince babia tomona yango mpe na mosala ti moto azosala lelo esimba ye te na mosala na osala quelque part mais après quelque temps nakozonga na ngai mpe patron na ngai so aza na efaire plein ya kozongisa ngai mpe na mosala na musique ou combien de fois tomona badanseuse bamusicien balongwa babeta ata ba 4 tour bazwaka bango kaka yango problème yango ni prince babia akoka ozala yango na héritier oyo esali ke akoki ozongisa mwana no na mosala te il chante très bien ton fils Mais arrête de te plaindre pour le voyage de Kissindjora. Poto c'est pas le paradis. Lelo le même héritier wata maintenant qui ba témoignage ni même si euh, personnellement on n'a pas de, de relation et tout nayebi été même personnellement ou professionnellement mais nayebi que un jour peut-être euh, nzamba au sala na kutana na gogan na cadre ka ya musala on dit qu'il a un bon cœur asolola bien a na motema libanga te akokaki peut-être na minute wana kozwa ba décision mabe ya kolongola mwana no est-ce que ozwaki temps ya oluka héritier mpo na makambo ya mwana na yo oluka ye kaka mpo bamemi kisi nzoka na poto bapesi ye bomo ya libela non atotambolaka likolo ya mabele la mort peut arriver à tout bout de champ na poto wana on souhaite pas likambo mwa mpe kokoya l'europe c'est pas le paradis amemi ye na lola te apesi ye mpe mata de la même façon Ba memi Heritier Wata de la, na poto et de la meme façon ba memi Kissindjora plutot na poto de la meme façon Manike si tu fais ton travail na kombo na yo nde peza Manike olobi osololaka bien na Maestro Fabro qui sait ako omema yo pe na poto comme poto ezalaka reve pays de reve eza pays moko très avantageux comme le dit Malika oui mais eza te ke nayokela euh, mutu likunya po bamemi na poto non tu ne sais pas quels sont les sentiments qui ont poussé wata amemi na poto toyebi te er basolola na kisindjora mutu te azala er babanda badémarche na bango mutu te azala kise entre parenthèse mpe kisindjora nde ake wana baozwa temps ya batire ya bakomi na mwa plus d'intimité na, na héritier akobeta mpe lisolo ya mwana no oyebi te mais après olekana te bosengi pardon non mère ça pas de sens il y a de ces choses hein la personnalité il faut avoir la personnalité une femme doit avoir de la personnalité peu importe oza no maman youtube kolo youtube on vient on te pose de telles questions na mbeto pita tu ne réponds pas otuna te oh, oh moni impression impression non eza bien kisi njora abundi na musique na makambo nanga peut-être pour moi na omona pe elle en fait des trop mais là c'est elle abundi na musique lelo musique efuti ya voyager wat asali eplay c'est bon Mua kolia situation sociale nde esalaka bien voila j'ai pas trop à dire manike de John ressaisis toi salela vraiment kibo mama une mère c'est une personne qui pèse c'est il faut pas que ba journaliste pour pour de l'argent oui c'est donc c'est ton travail mais muto donc ça ce sont des questions bêtes hein impression na nini eza pona voyage qui se dure na zan esengo parce que musala efuti point barre en plus na mbeta hôpital kolinga te basolo ba interview mère ozo ganga ko sala crise mère tozangi yo biso bana nonga benga ko maman tozangi yo hein voilà wana j'en passe tolobaka na youtube topesaka bato conseil te ce sont de grandes personnes manike c'est une grande dame c'est une maman hein, avec beaucoup de respect. La fille m'a parce que je ne peux pas faire ça. Avant la maman, ça n'a pas hein, parce que quand je la vois, c'est une mère à Kobotan avec beaucoup de respect. J'ai fait ma petite analyse, c'est non moi. Parlons un peu du problème qui dérange non na ndenge na oyoka bientôt baosala makambo ya libala oza mwasi ya mutu mais comment je sais pas avant tolonga na kimwasi ya mutu moi je dis hein, comment les femmes boperdre bavaleur na bino na internet moi je comprends pas totalaka bino boza bato ya succès est ce que vous trouvez ça normal hein, maman chantal donga mami chantal la mami devana omona yango vraiment bien tu prends ton téléphone là manike deja na bwakaka mwasi moko boye olingi nzoto elingi to olingi libumu ekoma mwa pla fo osala mwa exercice de sport te hein mare olakisa biso baforme mwasi mwasi nde ere oyo na 2022 hein mare ere oyo mwasi mwasi nde nzoto chinois ah, basi baforme bongo mais non c'est la bassesse ere oyo na mibali yango batalaka bino tu fais honte à ton homme hein? excuse moi tu fais honte à ta famille tu montres tes fesses comme ça je sais pas tu avais porté poids tu te montres tu te tapes comme ça. Mais non, une femme, c'est pas ce que tu es en train de faire là. Non, non, c'est pas ça une femme. Une femme, c'est pas, hein. Hein? Toboyi te nde bato mosusu balobaka mwasi mwasi nzoto mais non une femme c'est ça mwasi mwasi eza na pasteur na nga mosali na nzambe que je respecte ma maman chérie pasteur kati divengele ye alobaka mwasi mwasi nde bonzambe naza pasteur te mpo na oteya yango wana nde mwasi Tia na se. En plus tu as une fille. Ba exemple nini nzambe na nga ba maman bo perdre ba valeur ba maman c'est quoi ça vous faites du n'importe quoi devant vos enfants. Likolo nango tu as un homme. Moi je sais pas mon homme n'est pas parfait hein. Ah mutu ala mai na makila azana parfait te. Mais eza ba bêtises mususu na mina sala esa ko sala te. Neti ka na osa image bonga yebi ke na sala moi sina za fra mabedia. To meka ka to bunda na musala ngwa YouTube. Mais na ko banda ko se tripoter boye te moi que je hein, na za posa mobali. Oza posa mobali. Mukusa moko ebandaki kosala yo. Hum? Eza na sens te mère. Problème nini yango eza entre yo na ya Gabriel? oyo esali yo bapiki okoma osala bavideo je sais que ya gabriel à la voir na tv hein? ya gabi nde babengaki aza, aza basere mo balobaloba trop hein? Ba bango batu ba loba loba trop baza trop parler peut tuer. Mais azala ne play. Na mona ba sepela ne po aso azala mabe nde oloba azala mabe. Tomona yete pembeni ya ba mama ebakata. Tomona yete. Tomona yete na ba artistes msusu. Mutu nionso tant qu'il mazala na mabaku. Mais rancune na oni ozana ya Gabi. Rancune na ngo eza ya nini? Ok, ok, ça il a sur la vidéo. Moi je me rappelle, il y a Gabi. Il y a Gabi maintenant, elle a grandi. Oui, elle a pris de l'âge. Oui, mutu nionso akolaka. on doit se le dire à toi toko comparer te parce que oza mwana muke oza jeune par rapport à Gabi tozongisa na tozongisa ya Gabi na âge na Karine c'était une belle femme hein le vois pour moi ça ne concerne que moi c'est une belle femme baya Gabi ba marqua ba époque na bango Karine oza artiste na biso tolingaka osali combien de temps na musalo ya Gabi elle a marqué son époque Ezala en positif, ezala en negatif, elle a marque son epoque. Mais cherche aussi à faire plus que elle. Pas dans des bêtises, dans des fitides. Luko sala mieux qu'elle. Hmm? Ba propos tenir. Ba boakela ki yo, comment on a dit, pèse. basala ye babwakela mwana no mbasu et tout ça yo oza na landi yo na video oza moto osambela oza na nzambe ok olongi bitumba gloire à dieu sikoyo moto oyo alongi bitumba na spirituel alongi na nzoto te olongi osisi obiki yo wana na kamera e eh, ewo eh, rebeka depana masa pasi chanda maman pasi chanda hmm? mwasi ya mabolongo bafemme de valeur osisi olongi na yo bitumba na Suel oleki na TV osali nini obandi su kofinga bino batu botala biso boza ba zoba te c'est quoi en fait tu viens encore jouer dans la boue la personne que tu insultes là ça n'engage que vous mais c'est quel en fait pourquoi vous ne réglez pas vos problèmes entre vous heure ese de bana maosai la bino ba analyse ya ba vie privée oh maman ese alobela ba vie de mais vous mais vous bozoa ko s'exposer bozopesa opportunité na baanalyste a bamidashu baozwa basali na bango baanalyse na bango tomoni bango su mabe na makambo ya boye na abanzi na apesa ba matière ya biobio er madame angelica ozwa nde ba matière ya biobio ekomi problème mais non hmm? mama boregle ba problème okoki oluka ya gabi te so mama ya gabi aza motema mabe aza epanza makita nde olobaki oluka ye so abengani yo afingi asali peut-être okoyo asala émission ke oluka ya gabi makambo malade ya mpese babwakeli mwana no parce que tu vous exposez vos enfants yo moto oza na mobali baolinga babala oso eza ya solo Mais makambo nene botayi alobi na tina no so mobali nayo ba bokilo no ba vandi ba yoka ba popa bongo esalo neti de oui pona ni bolingi bobimisa ba betise na bino ba bassesse na bino ovie au dessus de tout le monde ba mama lipati ee boza wapi bopesela biso ba artiste na biso ya ki lelo ba conseil s'il vous plait era ba lipati ba nani susu ba misu makufa ba mama mama mabele azala kaka ba mama mabele pe à son ame ba ba mama momengo Ba mindondo paix à son ame na heure na bango je ne sais pas so makambo ezalaki ya ba mpese ya ba pic parce que li parti heure ali parti so ezalaki li parti na mini so na sire engeza somo ba heure à théâtre de chez nous il y avait pas ces histoires de bassesse trop de bassesse nos artistes de Kilelo qu'est-ce qu'il y a prenons moi l'exemple de Ursi Peshanga C'est, elle n'est pas parfaite, mais bon, Zouata, elle a eu des problèmes avec sa sœur Sila, mais tout ce qu'elle a eu, problème en Zalani. Prenez l'exemple de Bellevue, hein, la patronne. Prenez l'exemple. Moutassola abundaka na silence ayaka koraconte bablablabla te epuis la wapi preuve oyo oh, ezalaki na facebook na enregistraki te basupprime ey eh, yanga nayebi ke motu amenase nga de mort na supprime audio te ata soki eza nani ayo luka nga na ko garder na kotindela yango bandeko na ngai ba preuve tangible ya bongo toi tu dis que tu as supprimé osupprima ba audio parce que bayaki oyebisa osupprime entre parenthèse toi même tu sais toi même et ta conscience nde boyebi il y avait video il y avait audio ou pas ebele opeli si tu veux peut-être chaîne no etalama chercher des buzz na ndenge bien ou bien benga ya gabi na ngai nasala buzz mais likolo nango ce qui est mal vous vous avez pas respect aux morts hein? les congolais en fait ce que vous nous présentez Bo banga batu ba kufa te ou quoi? Bo lingi ba famille ba koma porter bino ba plaintes ou quoi? C'etait le cas avec Marie Misamu. Batu esi ba kufi mais bozo deterrer bango na ba biloko moko ezanga sens. C'etait le cas avec Eveline Kamo Lopez. Et maintenant Diana Makila elle est partie oyo lelo peut etre cicatrice oyo famille naye atika na famille naye mutu ako tonga cicatrice wana aza te. Elle a laisse ses enfants. Est-ce que vous est-ce que vous comprenez que famille ya Daniel qui makila et comme mon na siko mwana na bango en miniature et bon ata ba chez muto miniature elle est en vie mais akufa akufa na makambo nini oyo bino mo boyebi entre parenthèse mais botyeli biso diana oyo nazalaki kodefendre moto ese akufa fali odefendre ezalaki na bomoi ese akufa odefendre odefendre ese akufa mama aimons nous vivant lelo soki yo karine oza te lelo soki yo soki ya gabi aza te bolela te so moko na bino ake na bango tini bosala ale tomona bino na matanga bokangi basuki ya balabala obanzi olela aimons nous vivant tu as un problème avec na collègue nokende koluka ye euh, internet eza église te eza mpe tribunal te boyoka osambalamba nani tribunal ya solo boyebi soza naye c'est dieu karine ya mado opesi exemple mwa kitoko obingi ngai naza mwasi ya baprière tribunal ya Solo oyo okoki okatana oyo okoki olela ezaka epa nzambe toteya bino te eza existe awa ezaka epa nzambe na ye mpenza natangi nkoma moto omoni ye asalaki nga boye omoni ye ngai na plaide non coupable ngai na makambo naa na kati te ngai naza na ngai innocente nzambe ayokaka nzambe nasengi vengeance nzambe aoyoka ose venger sikoyo oyo epa biso bato bozalaka mpe sage na ba question te na ba émission bata ba polémique balingaka toujours ko créer ba polémique mais faut être sage quand tu présentes une émission faut être intelligent un peu d'intelligence monde nzamba sala moi ba forme et tout hein un peu d'intelligence dans les émissions ba ye na wana question polémique mais zonga na ngo boye ou carrément bi na oza pas obligé de répondre à ba question nyoso te ba journaliste ba tuna carrément tu dis à cette question je réponds pas changer de question c'est ça maman nazalaki analekaki analobi nous mettons nos envies yango bana bakotana ba miniature yango bazobwakela bana na bino malade hmm? parce que tozobomba bana te bamama tozo expose bana ozosala video oza presque moitié nu libumu nyonso libanda ezanga ekolongo elamba likolo mwana no peut-être aza na azoleka exemple nio olakisa mwana no mpe jeune fille mwana kitoko bopesa biso mpasi bopesa bato baotala bino de fois il y a des gens peut-être qui peuvent t'encourager dans des bêtises mais ces personnes là baza ba personnes anonymes toyebi bango te mais les personnes qu'on voit c'est toi qu'on voit c'est Karine qu'on voit c'est Gabriel qu'on voit donc voilà changer de mentalité les mamans babwakelaki yo malade est-ce que okokanga monoko te nzambe asali obiki yo wana oleki na video mama yo wana oleki na youtube mama mpo nani komema bosoto na internet mpo nani bato ya kala babanda kosala makambo bazalaka bongo lokola bato lokola bato ya théâtre bomemi bamalade entre vous ya des poisons Entre vous il ya de maladi c'est quoi ça bolinganaka te hum qu'est ce qui se passe entre boyelaka neti nini en fait ba problème na bino eza bowelelaka succès kaka succès oyo nzambe moto apesaka oyo bino bowelela bochange bamama bobomba bana na bino lelo mwana no babwakele mbasu nzambe asali lobi ezala nini boluka baproblème te boluka elonga nzambe bosala mosala na bino bien bosala baserie bato batya basalela bino baanalyse neti ngai mikolo oyo fona toluka belleville la patrona nasalaka na ngai ata baanalyse ya théâtre na ye ya baserie asalaka ava bimisa serie nasalela yango analyse nasalela yango résumé synthèse na ye na tie na chaîne ya madame belleville pesa ngai ata opportunité eh, chinois naka bien omema ngai Kende, maman Belvin, moi j'insulte pas. Je suis pas là pour entrer dans les vies privées des gens. Je peux parler de tes séries, mensonges, Moto atika kolamba na defaut. Oh, basi basi basi des valeurs lokwa ba Muriel Muderwa, ba Grace Boketchou, hein, motema ya Maurice. Bon anniversaire à Grace Boketchou, hein, ma petite sœur chérie. Leki nanga solola nanga na ba dollars, bon anniversaire à toi. Muriel la maman de garçon. Mutabota bana pe Muriel Muderwa. Rachel Mazwa Boutique en ligne Rashuda business kaka nde bomoni nga mobimba boye Rachel Mazwa Rachel Mazwa ayelaka bato bilamba ya commande nyonso abi nando lela susu te naa na mposa kaka nde bomoni la tundra alati boye c'est Rachel Mazwa hmm? babilamba ya bagrande c'est Rachel Mazwa Rashuda business ma chérie wana mposa bilamba keka na Facebook kende na Instagram kota na Rachel Mazwa ozala desite mama Marie Kabelo eh mère yo tokita kuna se mama marie kabelo nga naza na nga mwana bamama biso tofingaka bamama te tolekaka na bainternet te nabandi komitako te ee eh, eh. yango omoni bamama chantal donga baolinga nga yango omoni bamami pasi chanda batanti ndaya Hmm? Maman Mireille Batandu, moi ça 3 mètres à 40, boutique Mirigoli, on a bakisi Gino Chanda, les foot boss. Mon papa, respect à vous. Donc voilà, Un peu de respect les mamans. Hum? Ba artistes congolais, tolingi bosala ata musala lokola Bali Pati te bando sala. Bali Pati faut bauta poto baya kopesa bino ba conseils po musala wana bokende yango na ba façon moko boye. Bosala biso soni. Ba rancune na bino balada mpese. Bobangisa biso. Hum? Donc c'est un peu ça. Bobomba bana. Comme je le disais, tu, tu as porté ton enfant pendant 9 mois. oyoki badouleur oleli makambo ekomeli yo misusu bakendaka na hopital wana batiki bana kufi me nzambe apesi opportunité okolisi jeune fille okolisi jeune garçon okoki obomba ye te okoki oluka kaka nzambe na bapriere te me bozosala kaka buzoba bozo expose bana na bino osomona moto asali bapriere oso olongi na priere Olongi na boye mais yo wana oleki na ecran obanzi ofinga tolingi ba anti valeur te 2022 changer de mentalite changer de comportement bosala lisusu ba theatre ba film bien Carine ya Mado Gabriel hein ya Gabi mama tumba tumba je suis à la fin de mon émission mais c'est vraiment ça fait vraiment triste hein na soni na soni bozalaka na ngulu mibali yango bayaka na soni Ba maman ya bana bopesa bana respect te ba femme ba epouse de quelqu'un bopesa mibali na bino respect te ba bokilo na bino bamona ba betise bosalaka non ça fait très honte hein. franchement ça fait très honte très honte la femme c'est quelqu'un de valeur Mwasi asimbaka mboka, mwasi atumbaka mboka. Soki omoni mwasi abandi kosala ba video abandi komi komi tripoter. Oluka neti nini? So mobali no manque osala video benga mobali no yese chérie tu me manques. Hein? So ani mutu mwasi solola bien aza na poto afuta billet aya. Babi te kosala video tindele video ya mutakala. Excusez-moi pour le terme, osali video, hein, tu es nul là. Moi mon homme il, il dit ces gens hein, mobali na nga ah, monsieur monsieur mon chéri hein? monsieur mon chéri choupi de mon cœur il dit un homme qui t'aime ne peut pas te demander ba vidéo pareil non mobali alingi yo arsengo babiloko ya bongo te telefone ekweyaka ekoki obunga Ba android yango pe tosalelaka makambo mosusu toyebi nde tosalaka te hum? Je suis à la fin de mon émission. Je tiens à vous remercier, bato nyonso balinga la tundra. En tout cas, ba mama nango balinganga, ba mama Paris et Ewo. J'ai eu des appels, les mamans m'appellent. Hein? Ah, musala YouTube osala na ndenge bien, ozala récompensé na ndenge bien. Mami Chanta Dzanga, la mami d'Ivana, hein? Mère oyo ayebisa nga soki oza mokati mbila te komata nzete ya mbila te. Ça veut dire boyoka douleur, les jaloux. Ma mami, hein? Pasi Chanda. Ba mami moko tobenga bango ba mami mais so tali bango nanga différence eza te. Ba mami moko to omona bango ba osala ba vidéo ba se tripoter. Ah ah. Ba femme de valeur akenda kosala mosala na ye so obengi ye mpe 3 heures te dit ma chérie je te rappelle hein, je suis au boulot ce n'est plus l'heure de la pause ba maman lila mikondo hmm? ba magali fayette je te salue magali fayette mwasi ya mbinga hmm? ba charge magali fayette ba charge Josue Tangi hum les bébés de mon cœur. Voilà, je suis allé à la fin de mon émission. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, pourquoi pas de partager. Quand on a le bas, les suggestions, les remarques sont les bienvenues. Basani na nzambe, bo sambela ata pona ba artistes na biso bazo bunga nzela, papa Patrice Takongo sambela ata pona basali ba artistes na biso bazo ngana nzela. Toyebi te mushi nini ezo peke bango corona virus ekomi okota ti na mutu hum papa Patrice kota ata mabolongo osambela pona ba artiste bazo bunga bazo bunga JP Kinsama le banquier tonton nanga solo na ba dollars Didi Kabongo mon tonton le banquier bo s'abonner massivement na Bombashell TV awa tofingaka ba betise te awa tosalaka ba analyse tanda osala ba analyse Osali betise osali biso tozongisa yo na nzela topesi yo conseil te mpo boa mikolo na rapela boa bamama mibimba lokola soki oza mama mobimba boyokaka te tobanda obenda bino matoyi tofinga te tobenda bino matoyi mpo likolo na yango boa na bana likolo na yango boa bafutur marie bosabone bosabone massivement au revoir bandeko ya sika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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didier so tan junior abala yo te eh? me likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Ye nini eye bombesier TV na bombesier TV olingi otala ba kat olingi otala ba theatre olingi otala ba emission kotala yango pasi mosusu te hmm, nameli nani soyi mpo nazokende kosavoni na bombesier TV yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na savoni basangana ete pasi nazalaka mpo ngai na bango tuyokaka na te esi tulungwa esi nalungwa soki olingi otala natala ngai na bombesier TV